ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ motivation ဒီအရန်ကိုခိုင်မြဲတာ self motivation အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် self motivation ဆိုတာကြတော့ကိုကိုကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာအောင်လှုံ့ဆော်တာနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူများကနေပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြအောင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်အောင်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားကကိုကိုကိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြင့်တင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့တကယ်ပဲ self motivation ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေကြီးမားကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကြီးမားတယ်ဇွဲကောင်းတယ်တခုခုဆိုရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အချိန်ချင်းအာကြာရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာသူတို့ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်ထတယ်ရအောင်လုပ်တယ် ဒါဒါတော့ self motivation ကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော် self motivation ကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမီးလုံးကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ Thomas Edison ဆိုရင်ဒီမီးလုံးတစ်လုံးရဖို့တဲ့မီးလုံးဆိုတာကိုတီထွင်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်မီးလုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုသူဒီအကြိမ်ကြီးပေါင်း1000ကျော်သူဟာမဆုံးမနဲ့သူရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်အကြိမ်ပေါင်း1000ကျော်သူ မှားခဲ့ရတယ်မှားအမှားတွေဟာအချိန်ပေါင်း1000ကျော်သူမှားခဲ့ပြီးမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့ဒီမီလုံးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကတီထွင်သွားနိုင်တယ်အဲသူတို့လိုလူမျိုးတွေဟာလည်းဒါ self motivation ကောင်းတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မရရအောင်သူတို့ဟာရအောင်အဲသူတို့ရဲ့အချိန်မှချက်ပန်းနိုင်ရအောင်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ self motivation ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲပေါ့နော် self motivation ကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1မလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဓိကကိုသားလင်ပဓာနာပဲပေါ့ သူများနဲ့ဆိုင်တယ်သူများကတော့ depend လုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော်ဒါပေမဲ့ကုကုပုံမှာပဲမူတည်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှလုံးသွင်းဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာနေချက်အတချက်ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအခြေအနေမှန်တွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီအခြေအနေမှန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ပေါ့နော် ရေးချဖို့လိုတယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရေးဆွဲဖို့လိုတယ် self motivation က goal ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အထိလိုရတာလဲဆိုရင်ချို့နေရာတွေမှာရှိတယ် motivate ဖြစ်သွားတယ် motivate ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ motivation ဒီ goal မပါဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါခဏတာပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခဏတာ motivate ဖြစ်တာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ် goal ဆိုတာပါမှအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်အောင်ငါရောက်မှဖြစ်မယ်ရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိမှဒါလျင် self motivation ဒီအာရေရှည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် goal ကိုချမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ goal ကိုရောက်အောင်သွားမယ် action plan တွေကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့ action plan အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုတယ် action plan တိုင်းသွားတဲ့အခါမှာ action plan လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ကွာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာလီပါလာတယ်ဆိုတော့ time management တွေပါလာပါတယ်ဆိုတော့ action plan ထဲမှာ action သူ့ရဲ့ဘယ်အချိန်လောက်မှာဘယ်ဟာတွေပြီးအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်ဟာတွေအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်အတိုင်းအတာအထိပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ time management ဒီ goal ချပြီးတော့ goal ရဲ့ဒီ plan ကိုကောင်ထယ်ဖော်တဲ့အခါမှာ time management ဒီအခရာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုရဲ့ဒီလူအများစု stress ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလူအများစု demotivation ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအဓိကအချက်ဟာ time management အားနည်းလို့ဖြစ်ကြတာအများကြီးဖြစ်ပါတယ် အဲ့အတွက် time management ကိုကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားကြအတူယူဖို့လိုပါတယ် PhD ရထားတဲ့ဒေါက်တာဘွဲရတယောက်ဆိုရင်ဒါငယ်ကငယ်စဉ်အခါကပေါ့နော်ငယ်စဉ်အခါကသူဟာ စာအုပ်စိတ်ဝင်စားဘူးသူအတန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီအဆင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအဆင့်ကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာသူဒီကလေးဘွားတော့သူရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဆယ်တန်းမအောင်ခင်အထိမှာဆိုရင်သူကသူပေါ့ပေါ့ပပပဲနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီတခြားတငယ်ချင်းအိမ်တွေကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့ခါမှာခေါ်သွားတဲ့အိမ်တွေဟာပြည့်စုံချမ်းသာကြတယ်ပညာတွေတက်ကြတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာသူကအားကြတယ်ငါသာပညာတက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လူကျွယ်ဝမယ် ငါသာပညာတက်တယ်ဆိုရင်သူတို့လိုအောင်မြင်မှာပဲဆိုတော့အားကြအတူယူမှုရှိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီခုနက10တန်းကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရောက်သွားတဲ့အရှိရသွားတဲ့အထီကိုသူကတောက်လျှောက်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအောင်မြင်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူ self motivation လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ self motivation မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကနေဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာက တွန်းပုတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ motivation ဟာခိုင်မြဲပါတယ်။ခုနကဆရာသမားတွေကတွန်းလို့လှုပ်ခိုင်းလို့ခုနကမိဘတွေကတွန်းလို့လှုပ်ခိုင်းလို့တခြားသူတွေကတွန်းလို့လှုပ်ခိုင်းလို့ဆိုတာထက်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေထက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွန်းအားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ motivation ဒီအရန်ကိုခိုင်မြဲတာပဲ။ခိုင်မြဲတဲ့အတွက်ဒါမဆုံးမနဲ့လုပ်ရင်းနဲ့ဒါသူအောင်မြင်သွားတာတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်လောက်တော့မှအဆင်မပြေသောသူတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်လောက်တော့မှအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ အာကြည့်မယ်ဆိုရင်အာသူတို့သူတို့ခမများတော်တော်အဆင်မပြေရှာဘူးငါကမှနည်းနည်းတော်သေးတယ်သူတို့ထက်ကိုကသူတို့ထက်ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးအခြေအနေကောင်းပါသေးလားတော်ပါသေးလားဆိုတော့အတွေးနဲ့ဒါကုကုကို motivate လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကိုကတတ်နိုင်သလောက် sharing လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါ motivation ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဥပမာပညာလိုအပ်နေတာလား ကိုတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့သင်ပေးတာမျိုးဟိုနာသူတို့အထောက်ပံ့လေးလိုနေတာလားကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးထောက်ပံ့တာမျိုးဒါဆိုရင်ကိုထက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုဒီလို sharing လုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကိုရဲ့ motivation လေးကငါတထောင် တနေရာမှာတော့ငါအသုံးဝင်နေသေးတဲ့လူပါပဲလားငါတထောင်တနေရာတော့ငါလုံနိုင်သေးတဲ့လူပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သူက သူ့ကိုယ်သူ motivate ကိုပို့ဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ motivation ကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်လှလှပပဝစားမယ်နောက်တို့ကတက်တက်ကြွကြွနေမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကောင်းတွေဘယ်ကနေပယ်အစ်စ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမယ်ကိုယ့်အတွက်တိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းဗာမြန်အခွင့်အလမ်းတွေရှိလဲအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုကတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါအလင်းရောင်လေးတစ်ခုရတယ်လို့ပဲဒါ motivation ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကို ဒီဥစ္စာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ self confidence လည်းရှိဖို့လိုပါတယ် self motivation ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် self confidence ရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်က confidence ရှိနေမှယုံကြည်မှုဖြစ်နေမှ motivation ကလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဟာတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုဝန်ကရည်မှန်းထားတဲ့ goal တွေဒါဝန်က goal ကိုသွားမယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားမယ် plan တွေအတိုင်းကိုသွားတယ်ဝန်ကအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေကြိုးပမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရင်းနဲ့မှ အာကိုကအဆင်ပြေမှုတွေရှိလာတယ်အခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကျော်လွှားခဲ့တဲ့သူတွေအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ရချိန်မှာကိုယ့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့လူတွေရောကိုကိုယ်တိုင်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော် gratitude လုပ်ပါဆိုတာပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါနောက်ကိုကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့မှာချင်တာလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းမယ် self motivation ကောင်းသူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဝနကပြောခဲ့တဲ့အချက်ဒီနဲ့ self motivation ကောင်းအောင်လုပ်မယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီကိုကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကိုကိုကိုတိုင်ရောကို gratitude ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကို appreciate လုပ်ပါလို့မှာကြားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CFAM, caring for well-being.